o que vou a tentar é falar desde a miña experiencia en colectivos eh, tecnolóxicos e, e activistas diversos, eh, de fai máis de 10 anos, así como en xeral con experiencia de profesional independente no eido de, do cooperativismo e tamén de, bueno, pues, de outros centros como eh, artísticos ou universitarios, etc., pero sempre como profesional independente. E un pouco desa reflexión, porque dentro deste segundo bloque, que no que vamos a falar de colectivos e eh, vamos a falar de procesos sociocomunitarios, eh, procesos que poden ser eh, moi diversos, por iso poden ir casos desde comunidades ata cousas de, directamente de, de barrios ou máis físicamente eh, localizados ou menos físicamente localizados. Pero en xeral, eh, neste eido, como que tamén propusen ou convidei a, a Fran para que fixera un análisis dun caso práctico moi concreto e dunha mediación moi concreto, como se desenvolve. E a mí me tocaba un pouco máis a parte eh, teórica ou metodolóxica. Entón, como a propia evolución metodolóxica é un proceso, vou intentar facer como un camiño e compartir con vos co as, pro, as propios interrogantes que me nos van surdindo e como bueno, facer diferentes achegamentos dependendo do caso. Non? O título que procurei é da emerxencia ao compromiso. Non porque emerxencia e compromiso sexan eh, antinómicos, que non o son en absoluto, senón porque eh, temos un proceso dos laboratorios, etc., que traballan moito precisamente coas colaboracións emerxentes, non? Co TAZ, coa zona temporalmente autónoma. Agora nos juntamos e facemos algo. Xogamos co ensaio-error, en cada ensaio, en cada erro, avanzamos tres pasos. Eh, pero como podemos conxugar esa lógica do erro en sí mesmo, da procura, da experimentación, da cultura hacker, sexa no eido da informática e da tecnoloxía como en calquera aspecto da vida, cu percorrido tamén de compromiso, non? Detemos erros, pero xuntas, despois de errar, buscamos unha alternativa, non? Eh, por eso o poño como un transcurso, aínda que non son eh, antinómicos. Vale. Eh, o primeiro exemplo do que vou a falar é do Arthropocode. O Arthropocode eh, que estiu, eh, estivo en funcionamento de 2012 ata 2014. A última edición foi na normal, en Coruña precisamente. É un evento en que se basea en que diferentes perfís de persoas transdisciplinares se xuntan en mesas de traballo para producir diferentes proxectos No que o importante é o que ao final do evento de 4 ou 5 días amósese o resultado eh, do propio proceso de experimentación. O importante non son resultados finais, non é no caso de que estemos facendo unha interacción de sonido cunha persoa que fai danza que acabe sendo un espectáculo como que pagarías para ir ao teatro, senón que se vesa precisamente o proceso de colaboración entre esa persoa coder e esa persoa que danza e ver quizáis o prototipo mínimo dunha interacción entre que alguén move unha man e que soa unha música experimental, por exemplo. Non? Dentro Podes seguir con... Dentro, isto é unha panorámica de como podría ser un stage de traballo. Dentro desa lógica, eh, que se deu chamar simbiose entre corpos, tecnoloxías e ecoloxías, por combinar eidos como o feminismo ou como a danza con respecto a cousas como software, o hardware libre, a impresión digital 3D, ecoloxías, por tentar vencellarlo precisamente tamén con agroecoloxía, permacultura e outro tipo de investigacións de biotecnoloxía. Eh, inseriuse dentro dunha rede de Summer Labs que comenzou na laboral de Gijón e que a partir do ano 2012, nun nodo que se produciu ali e no que estivemos varias persoas de diferentes puntos do arco atlántico, digamos, surdiu unha cuestión que era son eventos de 4 días, prototipanse cousas, eh, xeneranse colaboracións, é unha emerxencia fantástica, Pero a realidade é que algúns desos proxectos teñen incluso continuidade, son proxectos con continuidade no tempo, pero rara vez, digamos, con arraigo no local. Non? Entón, desa dúbida, polo menos, partiu a idea de facer Summer Labs descentralizados eh, e itinerantes, eh, desde Nantes, en Francia, eh, ata Casablanca, en Marrocos, pasando polo País Vasco, pasando por Galiza, Portugal, Eh, foi unha experiencia moi interesante de ver como cada Summer Lab, mantendo os mesmos principios de lógica e metodoloxía colaborativa de traballo de prototipado baseada na lógica do software libre tamén, da documentación, dos testeos de usabilidade, cada un collía unha personalidade propia, non? pola interacción co propio entorno e cos colectivos e comunidades locais, ademais da xente que viña invitada. Vale, Os nós son as mesas de traballos e a transdisciplinaridade e prototipado son como as palabras claves. Este é un exemplo de prototipado de cultivo de bacterias. Eh, a lógica da aprendizaxe aberta e das colaboracións emerxentes. Vale. Eh, bueno, como xa dixen, a lógica é desenvolver e usar dispositivos e tanto importante o propio desenvolvemento como incorporar prácticas de uso do desenvolvemento de software libre e eh, non libre, eh, a parte de, unha vez que tes desenvolto un, un dispositivo, plantexar casos de usabilidade eh, é como fundamental, eh, como o propio evento traballa isto. Vale. Entón, despois desta experiencia de que no 2014 eh, pois Eh, personalmente tamén co equipo de traballo fechase como un episodio nesto do 2011 ao 2014 fixemos Artropocou e a propia rede no 2014 tuvo un ano de apagón e este apagón tamén en parte era unha pregunta colectiva de cara a onde imos non? En Francia estaba pasando que o vento parecíase demasiado aos encontros eh, de colectivo tecnolóxico de verán que se facían todos os anos. Entón, ese plus de proceso sociocomunitario de transcendencia que pretendía o Samerlab estaba pois un pouco eh, oculto baixo unha, eh, un festival, digamos, non? En Casablanca pasou un pouco o mesmo. Se estaba convertindo nun festival de grafitis e de hip hop, nun festival multimedia, que estaba moi ben, os contidos eran moi interesantes, pero desde logo, desde un punto de vista de coordinación de laboratorio de arte, ciencia e tecnoloxía, eh, desde un punto de vista curatorial era como, realmente non queremos facer isto, poderá seguir un festival, pero como Lab non pode seguir, non? E, e un pouco, pues, pois, nos tiñamos a mesma dúbida, de cara a onde imos agora de, temos prototipos, ao final de 4 días, etc. No fondo, isto tamén é algo que se pode inserir na propia práctica dos colectivos locais, non? E ir facendo isto, pero como podemos dar un paso máis? E entre estas estaban as dúbidas de como podemos facer isto máis distribuído, como pode ter máis agargo local, como pode chegar a ser procesos que acaden un compromiso no tempo, e, e, e como o local pode non ser contradictorio coa replicabilidade, non? con que isto que se está producindo en Coruña poda producirse en Casablanca e poda producirse en calquera outro lugar. Vale. Dentro destas preguntas, eh, vou poñer un exemplo que é a comunidade eh, onde vivo, E vou a explicar algún tipo de metodoloxías que algunhas de nós sí que se nos ocurriu eh, poñer aí, tendo en conta ou pensando eh, na comunidade como un barrio e como un colectivo ao mesmo tempo. Eh, a nivel de identidade política, pois vale, eh, nos reximos por tecnoloxía libre, damos importancia ao patrimonio industrial, de feito estamos comprando unha finca que é patrimonio industrial, eh, rehabilitándoa, Eh, o concepto de tecnoloxía apropiada, que aínda que estamos falando do digital e que o exemplo que vou a poñer ten que ver co digital, en Seral traballamos con outro tipo de tecnoloxías, como por exemplo empregar a espirulina, que é unha cianobacteria, para facer fitodepuración e limpar as nosas augas. Non? Eh, eh, eso é unha tecnoloxía tamén, e aínda que está un pouco doido para ubicar un pouco a lógica tamén da innovación, que desde que temos un hack lab ou producimos software, eh, ou temos unha empresa digital 3D, unha fundición e facemos cousas de makers, pois, pois tamén tentamos experimentar con outras formas de, de, de investigación con, con vida. Non? Temos uns principios de cultura libre, eh, de transfeminismo tamén, da importancia dos corpos abertos e da lógica do laboratorio. Vale. Neste contexto, isto é un fotiño, vale. Tamén, eso é un pouco o que visibiliza a, a, a Calafou, a comunidade, como un colectivo, non? Con as ideas, etc, etc, pero tamén é un barrio. Por que? Porque, ademais dun sitio onde se desenvolven proxectos productivos, eh, que viaxan e eh, que teñen relación con outros eh, entidades, etc. en Barcelona, Calafou está en Cataluña, unha hora e 20 minutos en ferrocarril de Barcelona. Estamos moi conectados tanto aí como bueno, con outras eh, proxectos e eh, iniciativas e Media Labs, non sei que, a nivel eh, internacional, de feito un proxecto que se coñece máis internacionalmente que a nivel eh, estatal, eh, que facemos eventos que moitas veces son multitudinarios, pero tamén somos unha cooperativa de vivenda social. Non? Entón, é dende aí, de cando se consugan os laboratorios, eh, os proxectos productivos, os eventos internacionais, con ser unha cooperativa de vivenda social, é dende o que podemos falar de comunidade como barrio ou pensar en como eh, esas metodoloxías que xuntan a emerxencia e a experimentación con, con un compromiso, eh, teñen que ver directamente con como mm, formamos e construímos o noso propio entorno, non? a nosa propia calidade de vida, o intento de calidade de vida. Eh, Esos son exemplos de eventos, pois fixoses un hack meeting, hai un evento que se fai casi anualmente que é o hack de Earth, onde se experimenta tamén precisamente con estas lógicas de interacción entre arte, ciencia, tecnoloxía, tecnoloxías apropiadas. Eh, entón, a nivel de procesos e de metodoloxía, quedámonos cunha cousa que é a lógica do desexo vinculado ao deseño tech. É dicir, dentro da lógica eh, Maslow, de Maslow, falamos moitas veces de necesidades, non? En certas comunidades e as sociocomunidades teñen necesidades, pero tamén teñen desexos. É dicir, como que as carencias non teñen por que ser só de, de base primaria, senón que o desexo de beleza, o desexo dunha mellor calidade de vida, o desexo de eh, poder facer o mesmo contaminando menos ou, dunha, ou dun xeito máis enseñoso, consideramos que están tamén dentro dese plantea, planeamento de necesidades que habitualmente eh, pois a intervención social ou a educación social plantesa, non? mesturando como os principios de eh, intervención sociocomunitaria cos propios procesos de experimentación e innovación eh, tecnolóxica. Entón, a partir dun deseso, construímos un deseño TEC e finalmente facemos unha implementación ou parte de nós procuramos iso, que sexa un prototipo funcional. Porque dentro da lógica do prototipado eh, falo de prototipo funcional? Algo que trascenda un pouco que na escena dos makers, no? hai normalmente o binomio de un prototipo eh, que está en fase moi inicial de funcionamento, que non pode ser aplicado a un contexto, ou eh, un prototipo que xa se convertiu en produto seriado. No? Na escena maker, habitualmente, a nivel de FabLab, nos movemos entre esos dous espectros. Entón, xogar coa lógica dun prototipo funcional é de facemos un prototipo que funciona ou podemos incorporar un contexto, pero non necesariamente vamos a facer eh, seriadamente isto mesmo, e seguramente habería que facer algunha modificación no deseño para adaptalo a outro contexto. Non? Esa é a lógica do prototipo funcional que a nos nos serve e que a nivel de barrio podería ser moi interesante experimentar con ela. Vale, isto sempre son exemplos de, de, de fitodepuración para limpiar as aguas. Esta é a cianobacteria que todavía non temos implementada, pero que estamos cultivando. Vale, outro caso moi claro eh, é un software feito con unha metodoloxía de Community Driven Development, no? eh, que fixemos pois entre eu e un compañeiro que está na sala. Vale. É un software para xestionar a cooperativa de vivenda. Había unha necesidade, por un lado, de ter eh, facilitar o, o traballo da xente que levaba as contas e, por outro lado, dunha maior transparencia, non? que moitas veces precisamente a nivel de colectivos ou a nivel de barros as iniciativas como máis da contorna ás veces por, por, por falta de, de, de implementar un proceso, son as máis opacas posibles, porque non hai xeito de chegar a esa información. Realmente, se non quedas cunha persoa e miras a súa libreta. Entón, o que fixemos un software que, ao mesmo tempo, permite o accounting e, de, é dicir, facer as contas e, por outro lado, dinámicamente hai unhas visualizacións que permiten ver determinados procesos de transparencia da aportación á comunidade de cada unha das persoas, así como do cómputo total de pagamento da propio, do propio territorio, no? da propia comunidade en sí. Eh, os desesos eran a transparencia, eran a xestión, a eficiencia na xestión, eh, as tecnoloxías empregadas, bueno, pues fueron Django, Python 3 e D3JS, Y aquí está o código libre en GitLab para que calquera outra asociación o poda coller, modificar, etc. Vale. Entón, esta metodoloxía de deseso, eh, deseño técnico e a partir de aí unha implementación dun prototipo funcional, que non un produto, que non un prototipo que funciona nunha mesa pero que non pode ser aplicado nun contexto, é unha das eh, eh, metodoloxías ou maneiras de transcender a emerxencia de fixemos unha zona temporalmente autónoma e desaparecimos. O exemplo que acabo de poñer é un, é un campo autónomo con múltiples colaboracións con diferentes institucións e entidades a nivel de proxectos ou grupos eh, específicos, ¿no? como eh, O propio tamén Ginepag, que é un laboratorio de xinecoloxía, que tamén ten unha colaboración con Angar, e podría poñer moitos outros exemplos. Este outro é eh, o exemplo dos Ateneos de Fabricación Digital que hai en Barcelona. Non? Son tres. Eh, é unha experimentación de poñer como o, a maquinaria básica existente en calquera eh, espacio de makers ao servizo dese barrio, con varios programas. Un programa con a intención pedagóxica, de aprender entre todos a chegarse a, eh, a tecnoloxía, outra que é eh, un programa de innovación social, intentar entre os axentes do propio territorio xenerar proxectos que xeneren como un valor de innovación tamén, non? De, de búsqueda e xuntanza do, Do talento, por outro lado, un programa de familias, un espazo de, porque ao final, un espacio de makers, igual que os, os espacios de os talleres de madera de toda a vida, etc., un espacio de socialización con potencialidade de ser interseneracional, ou de cubrir outro tipo de áreas da animación sociocultural ou da educación social diferentes á construción directamente de, de prototipos. Non? Eh, A este nivel, os atenidos de fabricación, en este caso, dependen directamente eh, a nivel municipal, non? Eh, se podería pensar, ou, oh, de feito, por iso poño continuará, eh, a través dunha actividade que imos facer en novembro, Ateneo Atlántico de Prototipado, pois pensaremos entre todas ou diseñaremos entre todas de que maneira se pode colaborar entre ese tecido social de colectivos eh, tecnolóxicos, como se pode empoderar a esas comunidades de veciños, a esos colectivos tecnolóxicos eh, con apoio das institucións, se, eh, se conservando autonomía, se non, etcétera, Eh, eso saeu como outro debate e que, que, que, que os propios eh, cidadáns teñen que tomar cartas no asunto e opinar, pero que a nivel metodolóxico pode ver de casos como os que acabamos de expresar. Non? Independentemente de se o espazo de socialización é sempre o mesmo, ou se é itinerante, ou se ten unha certa emerxencia ou intermitencia, poder construir camiños que, ademais da emerxencia, xeren compromisos, que finalmente alcaden, de algún xeito, prototipos funcionais que satisfagan desexos, vamos a empregar mellor a palabra desexo que necesidade, eh, da xente que vive nese barrio. Non? Facer cultura digital no día a día, como quen vai a xogar as cartas ao centro social. É un pouco a, a proposta. Eh, por min pasarías a, a Fran, que vai a explicar un, un caso tamén concreto de mediación en Madrid. Bueno, gracias, Beca. Gracias.